हेलो वेलकम फ्रेंड्स इसके पहले मैंने आपको एम एस वर्ड में बताई थी वो ट्रिक जिसकी मदद से आप सिंगल लाइन अगर आपको बनाना हो अंडरलाइन तो कैसे बना सकते हैं तो सिंगल लाइन के लिए मैंने आपको वो तरीका बताया था कि जैसे आप three time dot dash press करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये सिंगल लाइन बन जाती है ठीक है अगर आप चाहते हैं कि आ, किसी और टाइप की लाइन बन जाए या फिर डबल लाइन चाहते हैं तो आप थ्री टाइम ये इक्वल्स टू प्रेस करें तो ये डबल लाइन बन जाएगी ठीक है अगर आप डॉटेड लाइन चाहते हैं तो आप थ्री टाइम ये स्टार बटन प्रेस करेंगे तो ये आप देखेंगे कि ये डॉटेड लाइन बन जाएंगी ठीक है अब बात कर लेते हैं ट्रिपल लाइन की ट्रिपल लाइन आखिरकार कैसे बनेगी ट्रिपल लाइन के लिए शॉर्टकट की क्या होती है आइए बताता हूँ लाइन बनाने के लिए आपको सिंपली हैश को थ्री टाइम प्रेस करना है यानी सिफ्ट और थ्री अल्फा न्यूमेरिक की जो है उसको आप तीन बार प्रेस कीजिए बस हो गया है काम तीन बार जैसे ही आप प्रेस करेंगे इसको और एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए एक दो तीन ये बीच वाली लाइन मोटी हो गई और फिर ये यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ट्रिपल लाइन क्रिएट हो गई है तो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपसे शेयर करें thank you for watching this video